أمير من أمراء قصص ألف ليلة وليلة هبة ورزة حصفي صفي كذي زينب شهالحكي ليكون حاطة العين علي وأنا ما أدري حاطة العين وحاطة العين عليه خلاص الرياضة